नमस्कार माझं नाव गोवर्धन कांबळे मी पुढे कात्रज येथे राहतो मुरुणा मॅडमनी आम्हाला जी माहिती दिली त्याच्याप्रमाणे आम्ही माझ्या मुलांचे टेस्ट केले आणि त्या रिपोर्टमुळे माझ्या मुलाला मला नक्कीच आठ दिवसा आठ दिवस झाले पण त्याच्यात मला बराचसा इम्प्रुव्हमेंट दिसलेला आहे आणि आम्ही खूप खुश आहोत या रिपोर्टचा जे रिपोर्टिंग आम्हाला जे समजलेलं आहे त्यामुळे माझ्या मुलाचं करिअर भविष्य पुढचं कशात आणि कशा पद्धती आहे हे आम्हाला मॅडमनी खूप सविस्तर पद्धतीने छान समजावून सांगितलेलं आहे Thank you.